لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا ما جاء من الله إلا إليه لا حول سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع مبدئ يا خالق وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلات أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلادي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلادي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الدين الذي تنحل به القد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به رواهب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل محدود اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأهوال والآفات لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله سألتك يا غفار عفوا وضبدا وبالقول يا خدمة حيالا سألتك يا غفار عفوا وطبدا وبالقول يا خدمة حيالا غفار عفوا وطبدا وبالقول يا خدمة حيالا يا جبر يا قهر يا ذا البدر الشديد خذ حقنا كالمسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعاد المسلمين يا جبر يا قهر يا ذا البدر الشديد خذ حقنا كالمسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعاد المسلمين يا جبر يا قهر يا ذا البدر الشديد خذ حقنا كالمسلمين وممن ظلم والمسلمين وبعد علينا وعلى المسلمين يا جبر يا قهر يا ذا البغض الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى وعلى المسلمين آمين